Сейчас ведь, э, ну чего только нет. Я вот э, говорил тоже в э, этом интервью, шесть или пять полов мы придумали. Я вот трансформеры, транс... я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Но вот, э, э, ну, дай бог здоровья всем,